Je sais pas ce qu'il y avait dans la lettre, mais après, on est parti à cheval vers la ville de Georges. Oh, j'en ai marre. Ah, je te jure, les voyages à cheval, ça me fatigue. Qu'est-ce que t'as hein, J'ai que je commence à en avoir vraiment marre des voyages. Je rêve d'un bon bain dans une bonne auberge. Ah, je te jure. J'ai des pastèques. Nous nous mîmes en route promptement. Ah, j'en ai marre. Ah, tu nous fatigues. Qu'est-ce qu'il y a encore Tu n'arrêtes pas de te plaindre. J'ai faim. Écoute-moi bien, Hugues, mon ami. Plus que quelques kilomètres et bientôt nous serons dans une bonne auberge. Hmm. Ah, quel trouble fête. Bah, je, je vous interromps, excusez-moi, mais cet épisode nous a déjà été raconté par Hugues. Peut-être pourriez-vous nous parler de ce qui vous est arrivé après ce repas dans la bonne auberge, hein Absolument.